pizkanaka, baina pizkanaka ez mugitzen, gero kizpago gara pankartare pizkanaka zentzen, eta ja, bukatitzak emango Balsenekien bizkaiko goitzetako langileak itxealdi bat egiten ari garela txuriko elizan lan baldintza hobeak exigitzeko? Egoera jasan ezina da. Langile bakoitzeko egoiliarko puru onargarria eskatzen dugu, zerbitzu eta baldintza duin baterako. Inork ezin du, zalantzan jarri zerbitzu publiko bat ematen dugula. Lan baldintzak kudeak eta publikoko zentroetan lan egiten duten langilekin parekatzea eskatzen dugu egoitzetako langileak borrokan. Funtzeskoak gara.